Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. <laughs> ¿Y qué más? Él es nuestro hermano menor. Ah, me llamo Dario. Ah, mi nombre es Kim yoon ¿Cuántos años Tengo tres. Tres ah, años. Tres años. es <laughs> grande, pero tiene tres años. 23 <laughs> años. Son es mis hermanos, mis hermanas. <laughs> Somos hermanos los mm, tres. es nuestro hermano menor. ¿Sabes esa canción de Kuyomi? <laughs> mm, es muy difícil, pero... Mm. Vamos. Vamos. <laughs> Vamos. Ah, mm, primera. ¡Ay! Vamos? <laughs> ¿Necesitas tu espacio, por favor? Sí, sí, sí, sí. Por favor. Ok. Vamos. No puedo, no puedo. Vamos, vamos. 1 더하기 1은 귀요미 귀요미 2 더하기 2는 귀요미 No puedo, no puedo Muy bien. Ah, por favor. Te queda bien, te queda bien, te queda bien. Muy bien, gracias. Ahora canta en español. Quizás. Ay, quizás te has olvidado. Mm, siempre que te pregunto, ¿y tú? No me respondes. <laughs> y le. me, me respondes. Quizás, quizás, quizás. Muy ¿Qué tal si les gusta? Llámenle. Su número es. Vamos a dar. 010. <laughs> que nos va a enseñar unas frases en, en coreano. Para todos los que quieran aprender un poquito más de coreano, les va a enseñar unas frases básicas. ¿Vale? ¿Cómo? <laughs> It was so bad, yeah No, I just said that you're gonna teach some basic phrases. <laughs> Yeah Frase número uno. 안녕하세요. Hola es 안녕하세요 en coreano. Ah, okay. Mm, okay. ¿Qué? ¿Qué? más? ¿Y cómo estás? Es mm, 어떻게 지내? Mm, o 잘 지내? Gracias es mm, 감사합니다. 오 고맙습니다. 음. Cuatro. Adiós es 안녕히 계세요 o 잘가 잘가 잘가 es uh, adiós is not uh, formal formal Ah, mm. 잘가 is not formal no, ok. con amigos solo Ok. 잘가 mm. eso mm. Cinco. cinco ¿Cómo te llamas? 아 이름이 뭐예요 음, 이름이 뭐예요 Me llamo. 내 amo 아, 내 이름은 김윤혁입니다. 르던벨. 아, 르던벨. 어느 나라 사람이에요. 르던벨. 스웨덴 코레아노. 나는 한국 사람입니다. Eso es todo entonces. Como no enseñó como cosas tan padres y tan útiles, ya vamos a terminar. No te puedes despedir. Fíjense, mi padre. Ah. 잘가. Adiós. Today's class closed. Ciao, ciao. <laughs> ah, bueno. <laughs> no, wait, no. I can. Okay. Okay, otra vez. One. Hmm. Uno. <laughs> okay, okay. Mm.